ataka no yi atinya no One Piece bia matsatei inya no ke One Piece ataka no sha aruko Ati Tusam Bakira Nuna Inya no kenka ke nunkenka Jamaica matsatehi Irundrar Patahen Nui matsamsar Takakur Puhahi Inya undri mi hemia Ninya matsam tahi One Piece Intikamitusah Nunca nem temos a xer matzatei. Nunya, inya mundrinkia matzamtawe nicha takatin takainya mutikia arakin suruk kuichan vainkiar uchiri ohmamtikia. Utikia atakaminkia wakira hi wampischa. Vampis uchisha, punkir jachamakun artitusa. Jam jachamak inyanukun, inyango karti nu tikiak um tikiak titu sar nu tikiakur aya aya hotik takakur isha um karmi ashi inya pohutin kuitnyum apa huin tem tamunam nya etkazri nunya kur kutisha aruk at aruk kanisha atat atiyati nunya asar wakirahi kuti nuke wampiska nisha nunca ankan atitusa nutikiakur kutik inya nunkanka ankan matsamsar kutya mengakur matsamsami tawasar jahan nunkan maya kaunat wekir masare kuti nunkan takasar tasa nuka ike shir nakicha asar nikaskan kuti nintai mehi mampischa nunkan nung kun ka am kan ati tusar. Noti kia kur kuti chicha musha nunya uti matsan taisha yamun kak chattahi nunya jom chuk inya mundri aruka kumatsam min armia nusha awen kir matsam main asam tai. Nunya sha kuti wakirahi atak nengkia ati tusar tikichik un unimataysha arukam taitamasha iña mundri uchirin unuyartaj kamarsha waiti ñaway un unimatayyaha irunu asant uti mundri mundrikia atsurinawe nuka kuit apashnun uchiri hiki unuyamaynita nuña vakirahi ati tusarmakichik kartera arukam te tamasha inya undri yamai tin varirin surukar kama vaitinya vai panman maman nusin shan namakan shampan nu ainya nuna tuin surukar tuhi vai tuma kartera akankya varirin chavam kuchik surup nutikyak un enya shashir patencha apusar puhusar nunya asam teshir atsum kaitin nuka putinu gankya nuni putisha wampistisha em katahi ku puhutahuinkya ku enya weshir wakiramu atakenui ati iut kamu wampisnin tusari.